On the left. ميت ميت ميت إصابة بالرأس Plant, plant, plant, plant. Yeah, shield. Yeah, he didn't know he had spike. It's okay. تبقى عدو واحد City, city, city. يس رصد عدو في الوسط ميت ميت ميت مثالي هذا جدير بأذيتهم شكلك مرة بس. عدو واحد Oh yeah. Nice. أعيد التلقيح. أومن أنت محارب بويز. حسنا هذا شيء. Boys and girls. You wanna go B? No man, like a banana. قد بدأنا ظلال متحركة وزن هدف في in the, in the box on the left. Be careful. فوق One bridge. أعيد التلقيم رصد هدف في يدي آخر لاعب باق سقطت السبايك في A You can save. What do you do? Save, save, save, save, save, save. No. Yeah, it's Helleboy's fault. تبقت ثلاثون ثانية. تبقت عشر ثوانٍ. Let's go B, go B. Yeah, we go B. B B Go C. Haha. هيا بنا تم نشر الساتر Flash. اه سكاي سكاي سكاي С коим может وصلت السبايك في B جو اي انا الصياد جو بي جو بي السبايك بحوزة نايس نايس نايس كشف المنطقة مهلا لم يحن وقت الراحة لدينا ما نفعله Uh, Silva, are you for Spain? Yeah, no, no English, Turk, Turk. Turk. Yeah, yeah, nice, nice, nice. Thank you. لقد اختفيت اثركم ظلال متحركة She's back sides. I'm mid. Base, base. behind you, Omen, behind you, behind you. آخر لاعب باق. تبقت ثلاث ثانية. مات. كشف المنطقة. وجدتهم. عشر ثوان سوري جايز ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم أعيد التلقيم رصد عدو في ها هم أولاء شاهدوا هذا رصد عدو في أحدهم في منطقة تولد المدافعين آه. سقط حامل السبايك سقطت السبايك في A أعرف أين أنتم تحديداً جات السلام He locked will go A. Don't step. عدو في منطقة توالد المدافعين تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق جالدي جالدي أركا جليار. سقطت رينا تبقت عشر ثوان There. لا تقلقوا إن كنتم لا تجدون التصويت أحتاج إلى دعم أن تقوموا بأدوار سأدخر شكرا Thank you. I'm gonna push. Uh, I'm gonna push B with the odds. Yeah, I'll uh, rush B. You know, I only have pistol. دون دون دون دون دون هيا لنذهب انهم تحت تاثير الاعاقه ارحل من جو جو جو جو جو سقط حامل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي لاعب باق ابقوا أشداء كوتر القوس القتال يتطلب هذا اما oh gonna أعيد التلقيم سقط عدو سقط آخر لاعب باق سقطت السبايك في بي جاري تفعيل طور القتل هذه دعابة فطور القتل مفعل دائما Let's go A guys, let's go A, go A.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 تبقى عدو واحد هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد؟ أنا فقط نودي نودي نودي نودي السبايك هنا ودي نودي اوكي البوش بي السبايك هنا تم استعادة backside أحدهم في B ظلال متحركة Reyna low Reyna low تم نشر الساتر Reyna backside she's low One mid, one mid. Top one uh, mid on the door, to Yeah, we rotate. They're going mid and rotating. No, no, no. Flank, flank, flank, flank. رصد عدو في A أحدهم في منطقة تولد المدافعين Sova, go, go, go, go, Sova, go. Yeah. عدو واحد She can be on flank, maybe. آخر جولة قبل التبديل نحن على وشك الخروج احزموا كل أمتعتكم مسح المنطقة Right, لو عدو واحد شاهدوا هذا تبديل الجبهات الجميع على ما يرام أعرف أن البشر يصابون بالتعب Google Baby. ايه I'm dead as fuck. Okay. Not up. تبقى عدو واحد. رينا. ميت. بيز بيز لنضع خطة ثم ننفذها لا توجد شحنات Can I go here? Yeah. I'll go a bit. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. I hear three beep. Mm. لسبايك في بي 120 on uh, Cypher. Cypher. Cypher. تبقى عدو واحد. آه، اوه والله والله. بلا حركة. اوه يا. نايس نايس نايس. لنتسابق إلى مواقع السبايك. ماوس سميث يوجد سلاح كشف المنطقة حياتك ديجو بي اوكي نومي نوبي Nothing it. say. Okay. sorry, sorry. Gloria, let's eh. عدو واحد رسل عدو اثنين جو جو اوف اداء رائع باتمان مان غرامة ضمنية أنت كالماكينة يا سوفا جزئيا في الواقع بحاجة لمعدات Cuando... Look at this man. لقد اقتفيت أثركم. أعددان من الأعداء He's low, he's low, he's low, very low. Dude, I did 64 damage to him. How is he low? This man, I hit him for 100. آخر لاعب باق Ya What? I hit him for 64. I swear is here, he's hit for 100. Okay, he has much shield. تم إطلاق السكين زرعت السبايك تمت إعاقة العدو سأتألق أكثر من المشاعين Okay, okay, eu eh, Hey. Uh, ook Okay. Yeah. Can you come here, please? Nothing A, nothing A. Una. سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد برده برده آه، آه. ستبدأ المطاردة ماينس 70 آخر لاعب باق What are you doing? تبقت ثلاثون ثانية هل أنت مستعد لبعض العروض الضوئية يا رجل؟ Sorry. أعرف أين أنتم تحديداً دوري أتلس لا تنهض ابتعدوا عن طريقي ويندو ويندو اومن ويندو window. Oh man, where is that? Go. سنتولى هذا. رصدت ال spike في B. رصدت ال spike في B. آه. ماينس سعيد فينيكس حذارني الآن انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق تقطع عدو واحد سقطت لسبايك تي بي لا ماي جاد كانت تلك واحدة من أفضل هجماتي يمكننا احتمال تلقي بعض الضربات ولكن هذا لا ينطبق على البشر ضعاف البنية Go away, go away. أسلب البصر شكرا Thank you. No problem. مثالي أعيد التلقيم يجدر بكم مجاراتي أعيد التلقيم لقد اقتفيت أثركم ما فني جاري إعاقة عدد من الأعداء في أعيد تلقيم زرعت السبايك آخر لاعب باق نفدت الشحنات ما bad. تكمن قوتنا في اتحادنا لا تنسوا ذلك going go and get. أعرف أين أنتم تحديدا آخر لاعب باق زرعت السبايك نقطة الفوز ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم لاعب باق ابتعدوا عن طريقي لا أهمية عدو واحد زرعت قلت قلت قلت I'm بعماء فاز المهاجمون